Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio de charlas de los martes. Hoy vamos a estar eh, haciendo un espacio diferente porque hoy venimos con entrevista. Entonces trajimos para ustedes desde Bogotá especialmente a Marcelo Bulk para hablarnos de cómo llevar el poder de la espiritualidad a la práctica o el poder espiritual a la práctica. Y además para recordarles que esta charla es parte del cierre de la serie que hemos estado ya conversando acerca de fortalezas para la vida, en la cual destacamos cualidades importantes como tolerancia, discernimiento, cooperación, debido a que estas cualidades nos ayudan a tener una actitud más consciente y positiva frente a situaciones adversas. Y hay muchas veces que nos referimos a esas cualidades como poderes espirituales. Así que el día de hoy les trajimos a Marcelo, ya que él tiene una experiencia amplia en practicar meditación de más de 30 años, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva ya usted meditando, don Marcelo? Hola Claudia, hola a toda la gente de Costa Rica, qué bueno estar ahí con ustedes, aunque sea de una manera virtual. Costa <laughs> Rica, Nicaragua, eh, Dallas, estamos compartiéndolo en varios. Ok, ok, bueno, a todos, a todos donde estén, de pronto en el chat, en el Facebook, pueden escribir dónde están y ahí vemos de qué parte del mundo están escuchando, viendo eso. Pero es muy lindo, es muy lindo, o sea, yo creo que vivimos en una era hiperconectada, tiene sus puntos negativos, pero ese es el punto positivo, de que puedes estar en contacto con cualquiera, en cualquier parte. Excelente, entonces hoy vamos a tomar la inspiración de toda la experiencia que tiene Marcelo a lo largo de sus años de práctica de meditación. Entonces vamos a empezar un poquito a, introducir, eh, ya que hemos estado hablando de esto, pero un poquito quitarle como, como la fantasía del asunto, porque a veces cuando se hablan de poder espiritual se ve como algo muy mágico, fantasioso, o incluso a veces así como poderle leer la mente a algo, mover eh, cosas con la mente, telequinesis y así. Entonces, en realidad, ¿cómo aterrizamos el poder espiritual? ¿Qué sería para usted poder espiritual, Marcelo? Como Harry Potter, ¿no? Que <laughs> hace cosas ahí. Mira, hay una historita que me gusta mucho de Buda. Dicen que Buda, cuando ya era famoso, ya era conocido, él estaba viajando en una peregrinación en la India y llegó a un pueblo donde la atracción del pueblo era um senhor que podia cruzar um lago caminhando sobre a água. Já? Essa era a atração. Então, pois levar a Buda a conhecê-lo, não? E todos orgulhosos, mira, temos alguém aqui que faz isso. E ele isso um show especial para Buda, <laughs> mostrando seu poder e tudo. E depois se foi falar com Buda e esperava receber pois uma bendição ou algo, mas Buda lo reganhou, lo retou é, Buda lhe dijo, mas bem deverias haver usado toda essa energia, todo esse tempo, toda essa capacitação que tuviste para vencer ou para caminhar sobre os vícios, sobre as negatividades. Em realidade, talvez essa seja a grande diferença entre os poderes por aí e o poder espiritual. Já? O poder serve para, para quê? Para romper obstáculos. Ou seja, eu estou caminhando por uma carretera e há um árbol no caminho, há uma pedra. O poder é para que eu supere esse obstáculo, ¿ok? Então, os poderes que a vezes conhecemos, que tu mencionabas, a ordem mística, ou incluso o poder político, o poder económico, financiero, todas essas coisas têm seu lado bueno, têm seu lado malo, mas é algo que que não é o mesmo e só trabalha em algo muito limitado e muito temporal. O poder espiritual, sin embargo, trabalha em ser interno. Por exemplo, se tu estás caminhando por uma carretera e há um árvore no caminho, já talvez com o poder financeiro tu contrates uma grua que venga e que remove o árbol, ok? Pero o poder espiritual deva ser forte o suficiente para poder saltar sobre o largo. Não só isso, vas a poder ensinar a outros a saltar sobre o largo. já ou quizá usando a criatividade, vas a descobrir uma maneira alternativa de manejar essa situação. Por exemplo, fazer um caminho alterno e deixar esse árbol no suelo quietito. Então, o poder espiritual é de largo prazo. Ou seja, não estou tratando de resolver o problema de já. Eu estou, que estou fazendo? Estou desenvolvendo-me e desde minha resiliência, eu vou, uso esse poder natural para destruir não só esse obstáculo, sino os que apareçam por aí. Muy bueno, que, gracias. Ahí ya nos vas poniendo en perspectiva mucho más claramente qué es lo que buscamos con este poder espiritual. Y bueno, ya nos han dejado muchos saludos. Entonces, Angélica Cogui, Margarita Cascante, Gabriela Romero, Beri Romeri y Zaida Rodríguez, unos saludos especiales desde aquí. Y Marcelo, también viéndolo en la forma práctica, cómo lo ha usado usted y cómo se pueden usar los poderes espirituales, así como lo hablaste, a largo plazo. En la vida todos y todas nos ha tocado afrontar situaciones que salieron de la nada, que uno no se las esperaba, súper repentinas y eso nos pone a prueba, nos sacude totalmente, entonces es como que para ver qué tan estables podemos estar en medio del caos. Entonces, me gustaría que si nos pudieras contar alguna de sus historias, ya que yo sé que tiene varias historias, de cómo logró poner hacia el poder espiritual afrontando algo totalmente repentino. Pues yo, yo creo que hay muchas, muchas historias posibles, ¿no? Pero situaciones adversas, esa es la parte más complicada porque no tienes cómo inventarte un poder ahí. Es lo que ya eres, es eso que va a salir. Mm, yo nací en una ciudad, una de las ciudades más grandes, pues la más grande de, de Sudamérica, una de las más grandes de Latinoamérica, que es São Paulo. Y siempre una de las cosas que uno aprendía desde niño era cómo no ser asaltado, porque el asalto, el atraco, ahí es una realidad. Entonces, cuando vine a Colombia, yo ya sabía y tenía casi un PhD de cómo no ser asaltado, y nos asaltaron, ¿no? Y de hecho yo fui robado varias veces. Pero recuerdo una situación específica donde el asalto fue un poco más duro, fue, fue más fuerte, ¿no? E, e eu pensava, em esse momento, eu não podia fisicamente fazer nada. Ou seja, soltar também é um poder, sabe? Deixar fluir. Ou seja, não posso fazer nada. O que eu pude fazer em esse momento é só concentrar-me em minha essência espiritual, generar o máximo possível de vibrações de paz e fluir, já, e passar por isso. O sea, no había cómo, cómo vencer. Y yo sé, para muchas personas el poder es sacar una espada y, destruir y tal, y acabar y derrumbar. Pero a veces el poder es diferente. O sea, el poder más fuerte es el que te cambia a ti mismo, más que la situación. O sea, yo puedo haber cambiado la situación y yo no haber cambiado nada. Eu senti que essa situação ajudou muito, em tantos aspectos, ajudou a situação que eu vivi nesse momento. Não é algo que me gostaria passar <laughs> para nada de novo, já? Pero sim me ajudou bastante, ok? Então, quando passas por uma situação adversa, em realidade te conoces. Aí vas a descobrir que poderes realmente já has desarrollado. E o bonito é que o maior aprendizagem que pode sacar de uma situação adversa não é tanto a vitória ou derrota, é que não apareceu em esse momento. Quais são os poderes que poderias haver usado e que não usaste? E, bom, a partir de aí, temos uma oportunidade para desenvolvê-los. Porque, do contrário, às vezes não sabemos que poder temos, não sabemos que força possuímos. qué bonito eso de, que a veces uno descubre cosas o logra soltar cosas que no estaban muy bien cuando la vida trae esos retos repentinos, adversos. Muy bonito, gracias por recordarnos eso también a, todos y todas. Y hablando de, de esas experiencias, el poder espiritual requiere que uno logre experimentar de, forma verdadera, sentir conscientemente una conexión directa con la fuente o, o, con el Ser Supremo, con Dios. Y hay personas que han logrado afrontar situaciones muy duras sintiendo que Dios estaba siempre al lado de ellos. Entonces, ¿cómo nos recomiendas o en su propia experiencia también, cómo es que se puede crear y sostener una experiencia así todo el tiempo? Sentir que Dios es compañero nuestro en el camino de la vida. Mira, há hum, várias formas de despertar o poder interno. Na realidade, o poder interno eu lo tenho, tu lo tienes, Já somos nós que temos. Normalmente as pessoas despertam seu poder interno eh, de situações da vida, muitas vezes situações muito duras, hacen que essa pessoa se mostre poderosa, não? Agora vemos essa atleta norte-americana que está ganhando o ouro olímpico e que personagem fantástico, que ser humano incrível. Já, incluso um colombiano que ganhou medalha de prata, realmente ha tenido uma vida tão dura, tão difícil. Então, o poder espiritual já lo tenho, já. Mas normalmente as situações que lo despertam não são muito positivas, <laughs> ok? São situações às vezes muito duras e que podem generar um trauma ou gerar um problema. É com qualquer das duas opções. Dios es una alternativa diferente. Ya el ser supremo, el alma suprema, hay muchos que no creen en Dios, pero digamos, ese ser todopoderoso, esa energía todopoderosa, también te puede hacer despertar esos poderes sin necesariamente tener que pasar por situaciones duras o difíciles. ¿ya? Es un poder que tú ya tienes, es un poder que vas logrando a través de la práctica del yoga, de la meditación, ¿ya? E essa prática faz com que essa energia que já tem, já é tua, se abra, apareça. Por isso que uma delas, digamos, das ideias que há sobre Deus que me gostavam muito quando eu entrei em Brahma Kumaris, há quase 40 anos, era de que <laughs> era de que Deus era um catalisador. E a pessoa que lo explicava, que vocês devem conhecer alguns, Ken O'Donnell, ele é químico, não? Então, se ele explicava, catalisador é um elemento que entra em uma, em uma, em uma reação química, pero ele não se modifica, ele queda intacto, já, e tu lo pode sacar incluso e, não, e já, já sucedeu. Então, Deus é como o grande catalisador. Então, se tu queres realmente ser uma pessoa poderosa, podes ou meter-te na pior parte de Costa Rica, <laughs> <laughs> o sea, la parte más fea, más horrible allá e tal, o conectarte con Dios y trabajar en ti mismo, en tu propio ser. Y Dios va, va a hacer con que los poderes surjan de una manera mucho más natural. Pero no basta ese yoga, também tens que ter um certo conhecimento, tens que também saber como funciona e tens que fazer ensaios, porque quando vem a situação mais dura, a veces ese poder no funciona. O utilizas el poder equivocado, también pasa. Entonces es la manera más eficiente de catalizar nuestra transformación con ese ser tan dulce y tan lindo. Entonces también aquí hay, de este lado del mundo, hay un dicho que las personas usan y es, si Dios quiere, <laughs> y uno siempre escucha eso, ¿verdad? ay, sí, nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Y cuál sería la forma de entender ese deseo puro del alma de, andar dejando todo en las manos de Dios? <laughs> el destino, <laughs> las decisiones, que Dios haga lo que Él quiera. Sí. eso tiene una parte bonita, ¿no? Donde reconocemos ese poder supremo, reconocemos... Eh, que há muitas coisas que não podemos resolver ou solucionar, já. Eu creio que é bonito, isso nos dá humildade. Eh, a humanidade, creio que havia alcançado uma grande arrogância. E vindo um bichito aí, quase invisível, não? O vírus do COVID, que creio que derrubou muito a arrogância e mostrou a ver quem é mais poderoso acá, <laughs> a ver quem ganha cá realmente. Um, Há esse lado bonito. Mas o lado feio é o que tu mencionas, quedamos esperando, não? Há um, um consultor mexicano que ele solia dizer que a América Latina está embaraçada, porque sempre está esperando, esperando, esperando e nunca, nunca sucede, nunca passa, nunca ocorre. Já? E eu estou seguro que não é o que Deus quer. Já? Ou seja, eu estou seguro que que Dios no quiere que le dejemos nada en las manos de esa manera. Entonces a mí me gusta mucho una imagen de la India, cuando yo tenía por ahí 14 años de edad más o menos, por ahí antes, incluso 12, no sé. Mi abuela me regaló un libro llamado el Bhagavad Gita, de Bhagavad Gita. y, yo lo leí, no entendí nada. <laughs> Pero años después yo comencé a comprender. Y una de las diferencias de la percepción de Dios es que en el Gita es toda una situación, es muy larga, pero es una batalla, es una guerra. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en la historia, eh, el héroe principal logra como aliado Dios. Entonces él estaba todo feliz, ¿no? Entonces él le dice a Dios, listo, entonces tú vas a luchar ahora. Y, en esa época dicen que las guerras eran hechas como en carrozas, ¿no? En carruajes, carrozas donde había un cochero que iba manejando los caballos y el arquero estaba libre, y el arquero iba simplemente arrojando las flechas, ¿ya? Entonces el héroe dijo, yo seré tu cochero, Dios, y tú arrojas las flechas. Y Dios como que lo miró y dijo, ah, ah mano, nada de eso. la guerra es tuya, el problema es tuyo. Yo seré el cochero. <laughs> Pero quien arroja las flechas eres tú. Então é uma percepção diferente. Deus, Ele não vai ser nosso trabalho, nossa tarefa de casa. Deus não vai pagar o celular retrasado. Deus não te vai curar a enfermidade. nada. Mas Deus, com sua força, Ele desperta tus poderes e aí tu eres capaz de, com a guia de Deus, encontrar o método para poder pagar o celular, para poder ajudar em tu salud, o hacer las cosas que tienes que hacer. Para mí es una imagen mucho más empoderadora, ¿ya? De que simplemente dejar en manos de Dios y esperar que las cosas pasen. ¿Y cuál ha sido su experiencia de, de sentir a Dios, de, de lograr, eh, Marcelo, tomar esa fuerza y sentir que digamos, que no le está resolviendo las situaciones, pero que le está guiando, que le está haciendo despertar algo más. Pois, eu tenho muitíssimas experiências nesse sentido, em situações onde vi polo, não sei como sair dessa cá. E às vezes senti como se Deus me estivesse dando guias literais, ou seja, entra por acá, camina cá, vá mais despacio, <laughs> em uma situação, vá mais despacio, não vá tão rápido, <laughs> não te quedes aqui, quedas allá. E eu realmente experimentava essa energia. Minha sensação, recordo uma cena minha em la Índia, era como se Deus estivesse a meu lado, sostenendo minha mão, já. E eu estava caminhando e era como se eu experimentara, aí Deus está comigo, está comigo. Era uma presença totalmente forte. E, e sentir isso está à distância de um pensamento. Ou seja, é uma ideia que te bloqueia a experiência de Deus, uma ideia que te permite forjar essa experiência. Entonces, le puedo pedir que nos guie um pouquinho a tener uma experiência? Bueno, então, em primeiro lugar, para experimentar o é poder de esse poder interno de uno, eh, é, relaxa-te, suelta. Eu estou vendo que muitos estão em WhatsApp. Mira, estou vendo essa pessoa aí. Ah, mira, está escrevendo um montão de coisas em WhatsApp. Para de escrever agora. Já deixa aí a um lado. Deixa a um lado. Já. E simplesmente relaxa, suelta. E deixa-te fluir, sentir. que eres um ser de luz, de força, de poder. Em realidade, não eres poderoso, poderosa. Eres poder. Experimenta esse poder, essa força. Y Dios es como una luz suprema, como el sol, que me calienta y que me empodera más. La energía del sol es mía, apenas llega a mí, pasa a ser mía. La energía de Dios pasa a ser mía, mi poder, mi fuerza. Así que Experimento por uns instantes essa força, esse poder interno. Alentado por Deus, por Ele Ser Supremo, Alma Suprema, essa energia suprema. Y ahora respiro profundo, listo para usar ese poder en la práctica. Muy rico, pequeñito y efectivo. <laughs> Gracias, Marcelo. Y bueno, ahora hablando de esto, de, este espaciecito tan rico que tuvimos, a veces poner nuestros pensamientos, las em, emociones, sentimientos también en cuarentena de silencio, hace que uno pueda bajarle la intensidad, la rabia, la culpa, las quejas, que a veces estamos muy habituados. Cuando se pone como modo queja es difícil darse cuenta y, como que se vuelve un hábito y uno ya se está quejando sin, así, naturalmente. Entonces, ¿qué nos aconsejarías para hacer que el Estado se vuelva así más fuerte frente a las situaciones que vienen? o a las cosas que nos tocan vivir? Bueno, tal vez tres tips. Primer tip, primera dica ahí es, experimenta todos los días meditar. Ya, si no te gusta meditar, hay muchas personas que no les gusta, sin duda debes tener algún tipo de práctica que despierte más tu lado contemplativo, ya, por ejemplo, a veces caminar, pues Costa Rica es famosa por por, <laughs> digamos, los, el verde, ¿no? Las cosas ya, la naturaleza. Simplesmente estar em silêncio às vezes ajuda. Há um, um dos maiores empresários de construção em Ásia, todos os dias ele hace uma hora de silêncio. Ele tem uma metodologia e pratica todos os dias essa hora de silêncio. Esse é o primeiro tip. Segundo tip é Eh, yo hablaba de ese libro del Bhagavad Gita que, me dieron, pero nunca entendí mucho. Pero algunas imágenes eran obvias. Y una de las imágenes era una carroza con cinco caballos, ¿ya? Y, y el que estaba en la carroza estaba asustado porque los caballos estaban desbocados y se corrían y lo iban a lastimar esa persona. Então, necessitas também algum tipo de técnica para controlar tu mente. Pero a mente, a vezes, vem por os órgãos físicos, os órgãos de los sentidos. Então, é uma forma fácil de romper todo esse ciclo de quejadeira, não? Ou seja, de todas essas coisas em la cabeça, as notícias falsas que chegam, ai, que são montones aí, pois. É, é que tu manejes melhor tus sentidos físicos não vê tantas notícias, ouigas mais coisas positivas, leia mais coisas positivas, converses com outros, eh, converse com outros, aumentando o nível dessa conversação. Então, isso ajuda a melhorar, digamos, o controle sobre os órgãos dos sentidos. Né? E o terceiro tipo que eu daria é entender, é compreender um pouco. Né? Mira, quando eu me quejo de algo, que todos nós hacemos, em algum momento, nadie é perfeito, todos nos quejamos, aunque seja de uma cosita ou outra. Sempre que eu me quejo de algo, eu le estou dando mi poder a la persona de quem me quejo. já? Porque o que estou dizendo ao quejarme é é essa persona que tem que fazer. Ou seja, é a única que tem o poder para resolver isso. Eu não tenho. Entonces, el truco ahí es retomar el poder. Bueno, ¿qué puedo hacer en esa situación? Listo. Todo está mal, las cosas están malas, Costa Rica no ganó medallas, o sea, todas las cosas están pasando ahí tal, o ganó ya, creo que ganó algo. Entonces, no ganó todavía. Bueno, entonces todo está pasando así, listo, yo doy un freno de mano, pongo el freno de mano ahí, en el carro de mis pensamientos, en la carroza esa. Ok, que puedo yo hacer? ¿Ya? En términos de mi poder, ¿qué puedo realizar? E ao que eu me di cuenta que não puedo hacer nada, nada, porque a vezes pode passar, realmente minha vida pode estar em manos de outra pessoa. Ok, como apoio essa pessoa? Como puedo eu aportar a esse ser humano para que minha situação melhore? Já? sempre há uma forma aunque sea en vibraciones. Entonces son los tres tips que yo daría. ¿ya? Em primeiro lugar, meditar ou alguma prática que te leve à contemplação. Segundo, controlar os órgãos dos sentidos de alguma forma. E terceiro, compreender o tema do empoderamento, já? E compreender que, mientras mais critique, queje tal, estou dando poder ao outro e não posso fazer nada. Eu sou o ser poderoso. Assumo esse poder e vejo como resuelve. Entonces, hablando un poquito de estas situaciones que nos llegan, de ese pequeñín eh, ser vivo que no se sabe si está vivo o no, un virus, <laughs> entonces eh, nos ha hecho que la humanidad entera tenga que lidiar con una situación muy retadora. Y al inicio mucho se hablaba de que, ay, sí, la situación es para protegerse, cambiarse, adaptarse, y todo el mundo se adaptó, nos tocó aprender a usar miles de cosas virtuales, charlas virtuales, pero hubo muchas cosas que más bien fueron bonitas, ¿verdad? Como poder tener a Marcelo hoy aquí sin tener que traérselo en un avión, <laughs> puede ser solo por Zoom. Y bueno, la próxima vez cuando ya se puedan ir a pasear también, <laughs> es diferente, pero, pero hay cosas que sí nos adaptamos bien, teletrabajo, usar mascarilla, el distanciamiento social, pero ahorita está siendo más como a largo plazo. Ha cambiado muchas cosas y la gente como que se va sintiendo cansada, harta y como que de repente las personas adolescentes con las que trabajo me dicen, ¿cuál, cuál pandemia? Eso es mentira. <laughs> Entonces, ¿cómo hacer para mantener una buena actitud en medio de, la ansiedad, la tristeza y el miedo que se ha estado creando por largo tiempo allá? Entonces, ¿qué nos recomiendas para lograr sostenernos? Es como ya no es la carrera 100 metros, sino es esta maratón pandémica para aguantarle, para el segundo aire, ¿de dónde nos agarramos? ¿Cómo hacemos? Pues sí, o sea, bueno, ese es tema para casi una charla aparte, ¿no? De cómo manejar la pandemia. Bueno, miren, mm, la pandemia nos dio dura a todos, tanta gente yo conozco que se fue, partió, eh, tantas personas que yo conozco que tuvieron COVID, eh, o sea, tantos problemas, tantas situaciones, perdimos trabajo, ah, la parte económica, no, está, la pandemia nos, nos ha dado duro, ¿ya? Yo sinceramente, en términos de respeto, yo creo que las personas que no creen en la pandemia, por lo menos creen en el sufrimiento de la gente, porque eso sí es real, es verdad y realmente no es muy bueno. ahora, es una maratón entre comillas. Tal vez el truco es lo que hablas de la adaptación. Uno de los poderes espirituales que aprendemos en Brahma Kumaris justamente es la adaptabilidad. ¿ya? Y la imagen de ese poder es interesante en la India. Es como la imagen de ríos y océanos, ¿ya? O sea, Um rio é um rio. Já às vezes se desborda, se inunda, às vezes está seco, pero é um rio. E é. E água é água. Pode estar contaminada ou não, pero é água. Então, uma das bases de, de eu adaptar-me a todo esse processo é entender que eu necessito ter claro meus princípios, meus valores, el ser que realmente soy. Eso no voy a adaptar. Eso yo no voy a negociar. La segunda cosa es que todo el resto puedo negociar. <laughs> todo el resto yo puedo trabajar y manejar, ir llevando las cosas. Creo que tal vez la gran dificultad es que el ser humano estaba medio perezoso con relación a aprender, incluso adolescentes, pues. não teriam já tantas ganas de aprender, porque vivimos em uma sociedade aparentemente onde tudo é masticadito já, tudo é prelisto, sim? Ou seja, uno não tem que pensar muito, não tinha que pensar muito. A maior parte das pessoas, por exemplo, para ir a trabalhar, provavelmente, o dia que não podem ir a trabalhar, sua própria roupa sai a trabalhar porque já é uma rotina. Terminamos entrando em muitas rotinas. Já? Um, e isso, essa foi a dificuldade, porque de repente já não podíamos seguir com nossas rotinas. De repente já não podia ser nada. De repente me tocava usar esse esse aparato aqui E esse é o exemplo que eu sempre dou a todos. Eu tenho um problema de pulmão mais ou menos sério porque tive eh, bronquites, uma parte muito importante de minha vida, toda a primeira parte de minha vida, eu tive, pois, problemas de respiração, não? Foi só com 21 anos que isso se acabou, mas quedaram as sequelas, ou seja, eu todavía tenho as sequelas. Se camino muito, <laughs> eu sinto um pouquinho falta de ar, porque tenho esse problema. Então, quando eu vinha da Índia, que isso foi em março do ano passado, em plena pandemia, e tinha que usar a máscara, pensava, como vou poder usar a máscara? Um voo da Índia, um voo normal, decente, são 12 horas, já e mais lá espera nos aeroportos e tudo. Então, eu comecei a ensaiar respirar. Eu comecei, eu comecei a aumentar minha capacidade de respiração e realmente eu hoje posso usar a máscara o que queira, sem problema algum. Entonces, de nuevo, es la parte de empoderamiento. En vez de yo criticar, decir que no, que tal, que eso, que es malo, que yo, yo decido empoderar. Yo decido que esa es la realidad del mundo. No importa incluso si no creo, incluso los que no creen, no pueden negar que esa es la realidad que viven. Pues, tienen que usar máscara, tienen que usar esto, tienen que usar lo otro. Entonces, más bien yo me empodero para seguir haciendo lo que tengo que hacer eh, usando o realizando as coisas que tenho que realizar. E isso é bonito, porque isso me deu uma capacidade de respirar muito mejor que antes eu não tinha. Yo he notado o benefício eso en mim, já. Entonces, la pandemia, pelo menos, me deu um benefício, já. <laughs> Então, é, é trabalhar mais em ver coisas diferentes, em ver novedades. Mira, la pandemia nos uniu a todos. já estamos hiperconectados. É, eh, a pandemia é isso também que muitas famílias se apreciaram ao mais, amigos se apreciaram ao mais. Agora tu vês a uma pessoa, recuerdo uma caricatura do começo da pandemia, onde um perro e seu dueño estavam mirando por la ventana de sua casa, porque não podiam sair, não era quarentena. E o dueño mira o perro e diz: Agora já entendo porque tu quedas tão feliz quando vês a alguém. Agora já entendo. Ou seja, de repente podemos compreender a muitos seres humanos. Aprendemos o valor dos médicos, das enfermeiras e todo o personal de saúde que antes não valorávamos. Realmente, eu particularmente não valorava para nada e de repente eu descobri, uau, wow, são heróis, já. Entonces, e-, ese es el lado que tenemos que aprovechar y tener paciencia, ¿no? Más cosas van a venir. Ahora ya aquí en Colombia están anunciando la cuarta onda, que cuarta ola que están esperando ahí en unos dos meses tal vez. La, delta que está viniendo, no sé todos. No, ahora es lambda, lambda. Lambda, ya llegó. Eh, lambda llegó a Perú. ya variante. está en Perú, el vecino. Bueno, entonces, ahora hablando de otras situaciones también. Como le estaba comentando, la semana pasada en Costa Rica estuvimos inundados, pero primero tembló. <laughs> Entonces fue así como una combinación. Tembló lunes fuertecito aquí en el centro del país y luego tembló bien fuerte en el sur, justo en el, en el borde con la frontera con Panamá, pero en el mar. Entonces en la zona sur eh, sí se vio muy afectada, tuvieron, eh, se cayeron cosas, perdieron cosas materiales y luego para el fin de semana se inundó muy fuertemente muchas partes del país y ahí se vivió situaciones eh, donde muchas personas de un pronto a otro, de unas horas a otros, un río chiquitito que jamás pensaron se hizo enorme y subió el agua de forma que no se había visto nunca en ese pueblo. Entonces, hay muchas personas que tuvieron pérdida total de, su vivienda, de todo lo que tenían. Incluso alguien de mi trabajo también le, pasó que su familia, la casa quedó inhabitable y tuvieron que, ahí pudieron sacar cosas, pero no tienen dónde vivir ahora. Entonces pueden cambiar así situaciones muy retadoras que le ocurre a la gente que uno quisiera ayudar, quisiera aportar, pero a veces, bueno, hicimos recolecta, hicimos, llevamos víveres, ropas y cosas, pero uno se siente que, ¿qué, más puedo hacer? ¿Cómo los puedo ayudar? Y a mí me gusta mucho esto de, cómo llevarle alivio y sustento a esas personas con el término de, primeros auxilios espirituales. Entonces, usted, usted qué, en su experiencia, de cuando la gente le llega a contar de situaciones así, ¿qué nos puede aconsejar a nosotros para poder dar alivio a otros en estas situaciones? Obviamente, se podes ajudar, ajuda, pero é bueno trabalhar na consciência, porque muitas vezes a ajuda é dada como, ah, pobrecitos, tão infelizes tão mal. Não, são seres humanos super capazes. Já em Alemanha, quanta gente se perdeu, e a Alemanha é muito mais rica que Costa Rica ou que Colômbia, perderam tantas pessoas aí não? Ou seja, foi uma catástrofe. Em Canadá, a ola de calor ou seja em poucos dias mais de 100 pessoas morreram allá. e é um país de primeiríssimo mundo, ¿ok? então se podes ajudar algo físico, ajuda, mas sempre com uma consciência mais empoderadora. Você de ver esse ser humano como um ser que cresce. E quando eu vivi em tu cidade, não sei se é tu cidade natal também, Santiago, mas recuerdo que cerca de onde eu vivia, havia um senhor, ele cuidava carros e todos os dias estava como borracho, muito mal, muito mal, tinha uma, uma energia muito negativa. Não, não, não era muito cerca de onde eu estava, não passava todos os dias aí, mas quando passava sempre eu veia assim. A gente ajudava, a gente lhe dava algo de dinheiro, alguma comida, eu creio que lhe deu um banano, coisas assim, ou seja, eu não dava essas coisas para ele. Pero um dia Yo lo vi con la cara limpia, com outra pinta, outra energia. Eu pensei, quem seria essa pessoa que lo ajudou realmente? Para isso, tens que mirá-lo assim, tens que mirá-los com essa cara limpa, essa força, essa energia. Agora, a ajuda espiritual, eu creio. Há uma história cá em Colômbia muito interessante. Colômbia foi assotada muito por el tema de los sequestros, não que isso foi forte assim nos anos eu he conocido várias pessoas sequestradas ou cujos parentes foram sequestrados, não, incluso tanta gente, um aluno meu eh, de, de, tecnologia, um dia eu encontrei em um lugar e ele disse, agora vivo em tal parte, porque aqui me sequestraram. <laughs> Então, eu, quando fui liberado, pois eu escapei do país, e fui a viver a outro lado, já. Em, entonces, en esa época, organizamos un programa en Medellín con la hermana Genti, que es una profesora formidable, es una de las, de las líderes espirituales más impresionantes que yo conozco. Em, y la charla era orientada a familiares de secuestrados. Entonces, Genti, ella dio una charla donde básicamente lo que ella decía era, essas pessoas sequestradas, elas não têm a capacidade de pensar algo positivo, de, de nada. obviamente, toda sua energia é como será que amanhã estarei vivo? Será que posso tomar água? Será que vou ter que comer? Etc. Então, ela dizia, pero eles estão em contato com, com mm, vocês. E se vocês se sentem bem, se vocês experimentam paz, essa paz lhe chega porque vocês estão em contato com eles. E mira, foi tão impressionante essa charla. Uma das assistentes, eh, ela havia falado com nós outros antes, seu irmão estava sequestrado e não havia prova de supervivência para nada. não havia nada que garantizara que estava vivo. 15 dias depois, lo liberaram a ele. Ou seja, eu dizia, pode haver sido coincidência, Pero yo creo que esa energía de paz que ella logró mandar a su hermano terminó ayudando que él fuera liberado. Entonces, ustedes tienen una conexión con esas personas porque viven en su país. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, lo que uno puede hacer es mandar esa energía a esos seres humanos, pero mandar tu energía. Tú tienes que estar en paz total, tú tienes que estar en felicidad total, en una buena energía. e mandar isso a esses seres humanos. Eles poderão superar. Quantas vezes nós nos visto tragédias e visto que a gente pode superar. Pero se tu ajudas, eles lo poderão não só superar, senão desde agora tomar algum benefício dessa tragédia. Reconhecer algo bueno que passou. Não, não é não é uma, uma ideia muito interessante, talvez, pensar que algo tão horrível te provocó algo bueno, pero siempre hay un beneficio, ¿sabe? O sea, la rosa más linda del mundo eh, nació del estiércol más feo y más horrible que hubo, ¿ya? del abono más terrible. ¿ya? Entonces piensa que esa tragedia es un abono para que nazca una rosa. Mira, mira la rosa, no tanto el abono. Qué bonito. <laughs> Una, una inspiración para aquellos que tanto necesitan encontrar algo en que aferrarse. Es, esa mirada tan linda. Gracias. Y bueno, para cerrar y luego vamos a ver si alguien hace comentarios en el Facebook. Eh, ahorita en nuestra región también, tanto en Colombia como el resto de Latinoamérica y el mundo, <laughs> estamos viviendo situaciones sociales y políticas complejas. Y eso a veces hace que incluso en el núcleo familiar mismo hayan diferencias de opinión y conflictos. Y bueno, todos estamos expuestos en el trabajo, en la vecindario, en todas partes, afrontarnos con personas que piensan diferente a nosotros y, que haya choques de personalidad también. Entonces, con este, respecto hacia el cierre de los poderes espirituales, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha hecho usted para mantener una buena visión? esperanza y respeto con las personas con que han habido algún roce o alguna situación no agradable. ¿Qué nos recomienda a nosotros también para lograr limpiar el corazón cuando han pasado cosas así? Pues yo he tenido muchas situaciones así. <laughs> Pues es una situación, el, el, el mundo está polarizado. Ya Incluso eu diria que nem sequer são dois polos, são como três ou quatro em muitas partes. E essa é a realidade. Aqui em Colômbia, por exemplo, já começaram a, a falar sobre as eleições presidenciais. Há 60 pré-candidatos. <laughs> Incluso uma das caricaturas que apareceu em um periódico era de que alguém foi e viu uma fila, não? E pensaram, essa é a fila da vacuna no es la fila para los candidatos presidenciales, porque tantos, o sea que hay como 60 polos, ni siquiera dos o cuatro. ¿ya? Um, creio que há três coisas também que podes fazer. Primeiro lugar, eu não tenho que, pois, que firmar debaixo da ideia da outra pessoa. Tá? Ou seja, eu não tenho que comprar nada que a pessoa me esteja vendendo. Tá? E nesse sentido, pois posso respeitar o que ela pensa, posso respeitar o que ela está sentindo e, e vivendo. Tá? Então, em assim, esse aspecto, isso ajuda bastante. Já quando quando tu, tu pensas, o que o outro está pensando algo. Na hora mesmo, eu estava em Facebook e vi uma pessoa, eu mirava o que essa pessoa publicou e dizia, como se lhe ocorre? Mas depois pensei, Bueno, e ele, ele pensa assim, e que? Eu não tenho que pensar dessa forma. Isso é uma aceitação verdadeira, aceitação de que esse ser humano pode pensar diferente, está bem, já. A segunda coisa é, eu tenho que ter claro por que não me gusta o outro. Por que me gusta tanto esta ideia que tenho? Qual é realmente a realidade por detrás? A maior parte das pessoas que estão polarizadas, elas nem sequer sabem por que estão polarizadas. Elas nem sequer entenderam a ideologia por detrás, os conceitos por detrás que estão estão seguindo. Já é como uma pessoa vegetariana que de repente apoia uma carniceria e isso eu he visto em muitas situações, muita gente apoiando pessoas que elas mesmas não compartiriam. Já um, um exemplo um pouco dramático de uma política que eu pois não conheci diretamente, mas que tinha muita influência. E ela era muito feminista e apoiava o governo de um país altamente anti-mulher, nem sequer anti-feminista, anti-mulher. Então, eu dizia, a ver, como é isso? Por quê? Porque, de repente, a pessoa não entendeu realmente por que está defendendo uma ideia ou porque estou atacando outra ideia. E é importante reflexionar, e creio que essa é a segunda coisa importante, aprender a reflexionar, reflexionar, reflexionar. E terceiro, não podemos olvidar que eu só aprendo algo que não sei. Ou seja, se eu já sei algo, pois não me vou meter a aprender, certo? Já. <laughs> curva de aprendizagem é muito dura, é muito difícil, as coisas são muito complicadas, ok? Então, se a outra pessoa está pensando algo diferente, algo distinto, se ela tem outras outras coisas na cabeça, incluso muito opostas a mim, bueno, déjame aprender também, déjame ver que é isso. Um dos vídeos mais fortes que eu vi era de uma monja e um ator pornográfico. Então eu dizia, uau, wow, a ver, ¿Cómo es eso, ¿ya? Pero, pero yo decía, claro, esa es la mezcla perfecta para que tú aprendas. Gente diferente, donde, claro, en un ambiente donde respetan los puntos de vista el uno del otro, no voy a hablar cosas que va a herir la otra persona, ¿ya? Pero podemos entendernos mejor. Eh, y eso es lo que más perdemos con la polarización. Perdemos la posibilidad de aprender algo distinto, aprender algo que no conozco. Y solo mencionando tal vez la última caricatura de periódicos, hay un señor que es muy especial y hace unas caricaturas, probablemente las mejores que yo he visto. Entonces, él vio dos musulmanes pasar por la calle. Entonces, él estaba con el hijo y les gritó, ustedes, vuelvan a su casa, ya. Y ahí fue, continuó y dijo, y, llévenme conmigo para yo aprender algo de ustedes. <laughs> <laughs> e aparece na, na seguinte caricatura, os dois na casa desses dois musulmanes, comendo com eles, jogando, conversando e charlando. E essa é a experiência que eu visto. A gente que é melhor em sua área, ciência, religião, política, não importa o que seja, os melhores, os que são realmente, os que han alcançado excelência, eles conversam com a oposição sem nenhum problema, já o sea, el, el sacerdote católico más firme en su religión, es muy probable que tenga un amigo musulmán, otro amigo, un rabino, y así va y sale a jugar un día. Porque esa es la realidad del aprendizaje. Yo solo aprendo de aprender de alguien que es diferente de mí. Aprovechen, miren a la otra persona como tu profesor. Aprendan algo. Muy bueno, muy sabias esas palabras. Y bueno, sí tuvimos una consulta en, el, en los comentarios del Facebook. Eh, dice que la familia de ella se desintegró y la hija ya no la está tomando en cuenta y me ignora mi nieta que la cuidó por 12 años, ahora tiene 18 y ella cambió. Mi hija está embarazada y es como si, como si esta persona no existiera y que ella cree que fue por influencia del, del ex marido. ¿Qué le puede aconsejar a ella? Tal vez no le guste, pero influya, influye tú. O sea, si, si tú crees que fue la influencia de otra persona, sencillo, influye tú. Comienza a ejercer esa influencia. Y la mejor influencia es que yo muestre que soy bueno. Yo muestre el lado positivo. Hay una historita cortita que me contaba la embajadora de la India en Panamá hace muchos años. Ella contaba, es de un pueblo, de um desses lugares muito chiquitos e muito conservadores, incluso. E uma vez ela foi a trabalhar na Embajada de Índia em Londres. Londres é como, uau, não? seria como, não sei, a Nova York de los latinos, não sei, como Sydney, Austrália de los asiáticos. Tá? Então, Londres é para os hindus o máximo. Já. Então, quando ela foi a trabalhar, ela tinha um filho jovem, adolescente el hijo se perdió, o sea, el hijo enloqueció, ¿ya? O sea, sencillamente pasaba de fiesta en fiesta, eh, como miembro de un cuerpo diplomático, pues, o sea, tenía plata, tenía cosas, vivía en un lugar buenísimo. Y ella se quedó, sintió mal como madre, estaba muy asustada, su hijo era mejor, menor de edad y demás. Ella no sabía qué hacer, pensó en regañarlo, prohibirlo de salir, pero ele era inteligente o suficiente para entender de que se era isso, seria pior. Aí sim, o chico iria, iria querer sair mais. Então, o que é isso foi uma reflexão. Ela pensou por um momento. Eu lhe ensinei valores. Eu considero que os valores são bons. Deixa-me confiar. E mira, passou essa fase inicial de adaptação El chico paró de ir a tantas fiestas, comenzó a volver a su ritmo de buen estudiante y ya todo cambió. Entonces, en vez de pensar la culpa es de Londres, ellos son tentadores, son el infierno, ¿ya? Más bien yo puedo pensar, ok, déjame fortalecer acá, déjame, déjame hacer aquí lo mejor, lo mejor posible, ¿ya? Y tener confianza, paciencia sabe? O sea, deja que tu amor se muestre en la forma de esa energía. Bueno, Marcelo, ha sido un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a nuestras charlas de los martes del Facebook. Entonces, todos los mejores deseos para el bienestar suyo para todos allá en Colombia. Y no sé si quisiera cerrar con un pequeñito ejercicio más para irnos así totalmente empoderados. Bueno, entonces, claro que sí, pues gracias de mi parte, una gratitud por la invitación, gracias a todos los que estuvieron viéndonos ahí. Entonces, de nuevo, ya, ya deben estar relajados, ¿no? Pero de nuevo pueden simplemente soltarse y solo recordar, yo soy un ser poderoso. Siente ese poder. Esse poder a vezes, vai a cambiar a realidade, vai encontrar soluções. A vezes, esse poder ele vai ensinar a conviver com esses problemas, a aprender e melhorar como ser humano a partir dessa convivência. Com o poder interno, não serei afetado. Com o poder interno, afetarei, impactarei. E sempre que haja algum problema, recuerda, eu sou um ser de luz. E essa luz siempre va a vencer la oscuridad. Siempre la superará. Yo soy luz. Ahora. Respiro profundo e um feliz autoempoderamento para todos.